Yang kena Dela nak game Oh, kita kita. Ya, dolong kecam tak panik pun. thiang ni pinchi an nap ni nga ni dong ni pe ni sing sing jong pho ni wa da do thiang wa de nami sapa ba ga nami sapa jo negi ja hai negi ja dro taro ma hazal ni sko ni tau hazal ni kogrek ni sa chinga krom thai na ma ni nga ayo ra jo ka nami mandi pa chi ha ayo ah, ni pe ko sebenarnya kepada ya. Yang kamera dulu. Oh, di sana. Ini ya, <laughs> dah saya tinggal pinjai ya mu. Ini dah pergi ke grup ni. Tapi bang ate. Ate. Tapi ya banyak tak tinggi nak dia. Ham. Ate di mana lagi ribet jo? Lagi ribet jo ni. Yang hendak play. Yang sekarang suka sih aduk mo. Mana lebih lah, lah. <laughs> dia? Jangan sambil siapa ada sambil siapa. Jangan sambung apa pun. Jangan sambung. Di mana? Yan sa rakot dejo. Dako pri ma mamu ja. Uh, ah, dako pri um jasa na jing bazar. Na jing bazar. Yak na dela lang din ba. Oy kita kita. Hmm. Jing bazar. Tingan daw yan mo, chuya pingo misot kin mo via video na pa ode. Ara ma ko ni mo. na ding bazar suki nok ta de mo na ding bazar ina bia de wanu ni ba chan se ba ding ki ba bi de ne da ding da ding da ding ni se ba kango mai ta ba bi su ha bu si ni ba si thamat ne an ki ja mo si thamra ni uling kan bu si thamra ni u jo kun kan nikta ta san ki ya mo ha phle और बच्चों macam dari saya plan kre pelgawari nata plan kaya, gino de tau ketuk plan kaan macam t i c ni joke yun e Asin mai kumasan s i a no. Iya, sini best friend rank mero, yun na bigyan i so ingat. Si. Ha? Hari bari. Hari khana kana banang ko. Na napchat na video napchat ab le khata kin ho. Ah, thai nokchi china? Ne, ne. Amar thari bajina? Mai ko thari naam memo. Kya naam naam jani? Why na? Pagpasok tao deh, chinga deh, basta chinga ron namin na. Kara raha ba? Ay na mo. Ay mo matulog ko di ka tumat kahdi. Dapat siya niyan mo chinga sumi so tayo no. Kirgawari, edin bari. Kirgawari bakal mikan ikujan. Nende yak isan sila wana pin sa biko sing sudop ya. Nende asun heda mai kubaran sa chinga mo wan unit unit best pin na sana ni boya. Ibnay sang tatam. Long pin na pin na. Pin na pin na. Nende hai hatin video kunyang na. susuk ni ngarang mai kucing ngarang. Hmm, hmm. Hai, kita dia ambil apa video? Tahan aku beli tengah hang. Main main, main bubu. Ha? Angkau ah, pakai dia, ah, ni pun cahat. Angkau pakai ad. Main. <laughs> Selera selain kamu ya, kita selera selera kira. Hari jangan tak pelik. Cukup ni lah, Hilga baru dah menumbuh tak apa nanti pak ama baru jen mah masih jen jek hari sedih hari pero. Ah, hari apa jen tu kacau orang kongkan. Mana kau ni kan? Oh, jen wal bakri eh. Wal su bakri. Yan, ni kau cah cah ni lah. Mana mai cah ni kau yan? Dengar ni, cah ni. Hari tu nan, ini tu tu nai gemah. Ini snow parking ha. Snow parking, ayuh eh, no tu kisah. So, dah boleh cengah cak ni nak miyamai cak ni kurang again di situ ya. Di di di di sampai ke bandar kita. Ni lah ya, mau cak ni dengan ni bus tu. Ini dia. Awak ni nampak apa ya? Hari aku nak tengok cerita ya. Tang ini cerita dek tarik dosa ayam mu. Ini dia. Nampak orang ni sabar ni. Ringin ni kujek ingin kon. Ini ringin ni bus. Ringin apa? Nukun hazard press. Tip top mu. Ini lah jiwa belakar ikhwan dia. Belum ini salting orang ni nampak kau kena hide thing down there macam je kira kau hari again terima dia dan baru Pilih gawari nama usia dia hidup ni eh, Ayah tak apa-apa ya pilih gawari nama mati Tak usah Tapi sekarang buat siap nak hidup Mind that hari yang mana? Dong dia pun tengah mana? Dong dia pun tengah mana tadi? Impossible lah tinggal apa saja tu Impossible lah tinggal apa saja tu Ada cai kemarin lo. Cai berapa? Berapa harga ni ada? Nila misi misi lagi aku nak kafir bicara apa tadi? Saya ring ring sama mudi. Hai, ni ayam tu peramal aku dapat sesuai ni anak Ifai kalau cuba juga Ya, ya Ifai University Hadi University Ayu Ifai University Hadi Kena abram jahara Singa sungai tak menihan Sehingga Singa sungai tak menihan apa Yo, tolong men lah, dua Yo, welcome lah Yo, thank you Pacina Kelgawari Pia sungai याने फेर के बारे रामा दो दोल मा नीचे नीचे ओ ये रामा रामदनी नहीं वो रामा एकदम पत्थर ना ये ये रामा फेर के बारे इबान सिर्फ ये इबान करेंगे चले बस मिला बड़ी जान ना चले इसके लाइक पाले वो baru batang hujan. Hilgar, ini TV serial harap kita dah kali. Nian ye this kamaru al tura ori kamaru de Lu tak nak rukun gari ude Ibi serai dek babo langsung bambu tak Gul racir kata kita dia kamu Kawe Tenuk setelah Tual cuna sekanyo Sampai jumpa tahun yang gen mo Gen ade Mari ni kerja first time Ya chief guest Ok tak bayar Dia orang sini chief guest <laughs> <laughs> Tak ni nak bertatai chief guest korang <laughs> 안녕하세요 벨가스 보드공의 유나 벨가스 보하 유니브리지 알더 오스 퍼스 엠겐 야 벨가니 벨가오나 이바데 이메 가마운 벨가와리 바디아반 이게 아리 마시다고 이메 안 양게나 사람이 속았겠네 이메 야 브리지 와스 콘도고 와스 와스로 하고 맨 이메 데코치 다운 양게네 Original Pilga Wariwan Sukcho Pilga dari Nyan Ginkon Yan Pilga Bridge Wajikamat Kebongwa Bridge Mina Silva Dong Wabodong Wani this cute cut and then whenever first time wala lim blong in lolong wala khedi na mai no bar de de khang ni malong achim na ni chinga dau gutai bak ban khin khal tenga era nak play mui ngai ram mo saksan ya ni sokan hai de ai bo mere bia bak khin ya saksan ot che ya jilma jilma de heta agri mona ba dongaro era garo cham dak kain jok excited we are excited ya bro super dong ha gimme dia wah 내가 두둥 막 찢어서 한 일에 편하게 좋아. 아, 근데, 야, 너는 그 참다, 아니면, 요새 삭삭 말았대요. 맨날, 아그리 묵어와. 뭐, 행와로, 행배주면 행와. 행와님도. 근데, 아버리 아니죠? 이상이상 뭐. 빛에 빛이 아가야, 이거 나가죠. 빛에 빛이. 근데, 이거 나쁘네. 행이야, 뭐. 아우, 견견 큰 아리. 아우, 엑스터드! 견견 큰데. Ya, mungkin dak pelihara ni bo. Dak pelihara ni, dak pelihara ni mo dak pelihara ada ni. Kau boleh dah, kau boleh kinjau ni kau boleh. Ini dah macam malang ni kalau kita cari berdoa ni lah. Abi, muk ni ya, ni lah deh. Hai ni ya, ni lo. Abi kena dek ni ada mana jenis. Menu hari dah first time, aru nak apa nak jenis ni ada cari berdoa ha. Ayah, danger sedek kena deh. Oh my god, oh, tapi muah. Oh. excited. Hi, so excited. Ayaw! Bucing apa kecil pula? Hindi dia tu, tak pedik. Ya. Ah. Oh, mu tak cium nak pilih hei orang, dah cium nak pilih muah. Oh, misla. Misla, misla. Misla dia dah kita pelan sama dah. Ah, nak cium cian buat, nak pelan ya. siap. Aruh cepat kok. 낚시로 아유 아유 모아 낚시 모아 들가버리야 들가버리 어우 넥타리 야 낚시 플레이 야 낚시 행와 뭐 언제 삭탄 삭탄 에보 아르데 줄말 있나베 아르데 히노버 어우 같이 지야 뭐 나오자 first time 어우 넥타리 와 낚시 뭐 행와 이면 줄말은 데 말라베 마이노바 참 왕이 조금은 이면 데 심삭게 말고 낚시 레스큐 뭐 kalau nak pun cura apa cura haru aci sa ta ta ka waching ba hal ba ka ni ma de na sun da mi sot ke namni ni bu ya bi tu ki cham ne ya madam ji dong ni ma de na sun gi sun china be ne ano ano na pye ne cha aur pe sab tham re ba ya fil ga ni na ta de first time sab kan se ya excited ya hai chin yang nam <laughs> dia 지르백 가져와 느끼는 지르겐 이번 넘버 따 원. 옆 내리 굴등 내 굴등 내 나도 dia 없는데 슬리 말하니 뭐 여튼에 kaya ini bu ya, ya. ini ya gimana banget ada kak kojok kaca kak ini mah jokai nuk ya Chef, chef wah jokai jok eh, ya ya kaca keren tak pilih sih dulu next apa Expert-로 나쁘네. 잠깐 건너건이나. 아체! 아니, 안티 납게 그 예라만 만족. 살도 왔고 살도 왔고. 예라만 제로 가드나. 오 오. 굿굿굿. 굿굿굿굿굿. 아 아. 아. Sina kini katain jok, taksak na iba, Cem. Taksak na iba kini katain jok. 걔네 갔다야 등난 아 와인적 지금 제가 낙창 날 일반 친구라 그친구 아, 뭐. 걔네 갔다야 매너버 제가 반대 어, 아그 타라고 하러모 김에 걔네 갔다인 적 얘라 아슬리는 롱치 야 롱치 주라이 만하네 만자로 가두나 어나 사치 안 풀리적 왔다 만나긴 비야 근데 이거 들어갔다를 비라 아까도 말까만 같이도 비추네 Tapi cina sini kuldu nggak pernah pernah tak meha. Sabro Nixon Chiagoa, Coli California, and Chiagoa, Pico Gusto, and Chiagoa. Even China got a hot in the China just run for a your skin noir and as bright on the original Kurabaja in mineral water, triple thing. c h i r i k i r a n o Hamidul Chanira m u n a r i c e a Mungora Bacha Dunia Chin Kisono Yuba Biar b o t u r o n g Yarani Sakabani Yuska Burangwa d o n i a Sabrani dan c o n c o n a b d o n Marhum o n i kerja apa? Ilmu itu sudah kaya dari asal wari ni kadal na postrik Kita de yet ya, ya. yang ya ko gen an sian ko ko ni Kita na ko pa ko do dal de ni na ple ni Kita sa ni ko na ple Kita ska no ni pa ka ka do ga ni da de somai dong ja to somai dong Kita mai no ga ya ang ni sing ko da o ol khat ni bi tha ki na ya ni na da o ya no pa ko na me ki hum sa bi apo ni pa Kita no ko ya chu ki Kita pa lam la de ga Kita ᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱮᱞᱜᱟ Can I please come so I can help? Betul tak? Sab tu duduk dia. Kan ya go pokok mana? Hang ong ah, screen so kai dok. Betul kan macam tu pasal dia, sumai dulu kan. Jadi tengah go back ini dia sumai so cepat ini dia dam dam tengah dia main apa sumai dulu jaruan kena dia. Alam lah ni, pakai ni saya, benar tujuan ni pun kel tujuan dia apa ni dia. Hai, bye bye. Saya bridge ko matay yok. हाँ वीजा मालबा या इन्हीं भैया दे जिंदर है नम्मी मालबने या बोल बिया हाथ को छम सजो करा या ओ खिंदा नहीं खिंदा नहीं रहा सा डेंजर्स रिस्की हुआ नकली है yan pelga wari oh pelga yan pelga yan pelga bridge one ini deh dah yo yang ah kasus ibu menu kaya dolong ya wa aci wal mal berang bersama wa ini rezeki kamu dongi rezeki ya ni gon ya karena apa Đây sukses ni na. Lois sa kilo ng bata mo. Oh. बहुत ज़्यादा खतरनाक है बहुत खतरनाक ओ mamung jom ah mamung jom ah tinggal mak kita deh ini beri becem kita bisa kin kala mo ini singa tulung adik ko oh rescue आगे मुख ब्रिज वाले मिस जो mo yan filga मेरा फर्स्ट टाइम हुआ ni mecha da oh रेफली ha <laughs> thêm đúng cho thêm yếm là đi sau bao nhiêu kỳ lúc quăng vào thân cơ hàn như vào đây tôi sẽ first time vào đó bên này đi mà nick anh xem nghe cả siêu dân nào đùa đi bên kia giờ mới cả siêu kỳ mà cả siêu cả first time của mình bên đây tôi chỉ kỳ lúc mình vào đây like share ya gua lihat pak perang aku gak lihat pak Tali video dia nun in kai gino, main nova video editan makro zok, gimana nih sih usah kandikon, kita sepandinan, bye bye.